kedai Aifani dari Ampang. Ni kali kedua saya datang kedai dia ni untuk betulkan uh, warna rambut saya yang bercapuk-capuk ni. So, nantikan hasil daripada dia ni. Stay tuned! I Fani, I dari Ampang. So tadi I dah buat rambut, I dah tukar color yang bertumpuk-tumpuk tu kepada macam ni sekarang. I rasa macam cantik, segar. So kalau siapa nak datang, boleh datang jumpa Denny kat kedai ni kat Galaxy Ampang. And I bagi dia 10 bintang. Thank you Denny sebab bagi I lawa hari ni.